बसमीम असलकम हाजरीन कराम पिछली नशीस में हमने रिसीप एंड पेमेंट के बारे में आपसे बात की थी अब उसी सिलसिला हम जारी रखते हैं जहाँ यहाँ पर मैं आपसे इमदाद बहमी के बारे में कहना चाहता हूँ कि इमदाद बहमी का तो आप सब जानते हैं कि मतलब एक दूसरे की मदद करना और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जैसे आपके हाउसिंग सोसाइटीज़ है एग्रीकल्चर है इंडस्ट्रीज है सब में तो ताउन इंदाजे का मामले एक दूसरे के ताउन करना लेकिन एक शोभा है जायद जो आपको मालूम ना है वो है घर का शोभा घर में भी एक दूसरे के ताउन इमदाद बहाने की ज़रूरत पड़ती है अब आप कहेंगे घर में इसकी क्या ज़रूरत पड़ती होती तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ उससे पहले मैं एक दो वाक़ात आपको बता बताना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में रहें इसके बाद से फिर हम इससे बात करते हैं एक साहब ने यह बताया कि मेरे तालबिन के ज़माने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त हमारे वाल साहब ने मुझसे कहा कि भाई हमारे दोस्त का बच्चा है आठवीं जमात में पढ़ता है तुम तो उसको ज़रा ट्यूशन पढ़ा दिया करो तो मैंने कहा ठीक है मैं चला गया तो उस दफ़ा से चार बजे का वक्त था तो उन्होंने बच्चे को सामने बिठा दिया कि साहब इसको पढ़ाना है वो चलेगा अब बच्चे से हमने कहा कि भाई वो अब आप जो है वो किताबें खोलें उसने कहा कि बात यह है सर कि आप अपना वक्त बदल दें चार बजे के बजाय बाद में रखें तो मैंने कहा कि भाई क्यों तो वो कहना कुछ चाह रहा था वो कह कुछ रहा था मैं समझ रहा था कि शायद लकड़ियाँ चुनने के लिए जंगल में जाने की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा भाई तुम जाते हैं तो ठीक है जाया करो लेकिन आज नहीं जाओ छुट्टी कर लो बोला मैं छुट्टी कर नहीं सकता आप समझ नहीं रहे मेरी बात को कि चार बजे लड़कियों का स्कूल खुल जा हम्म, बंद हो जाता है तो मैं उन्हें छेड़ने के लिए मैं जाता हूँ अरे तब चार बजे जब बच्चियाँ बाहर निकलती हैं तो ये छेड़ने के लिए मैं जाता हूँ इसलिए मैं आज आप तो वो हैरान रह गए कह रहे हैं कि ये बच्चा उस्ताद के साथ इस तरह से पेश आ रहा है तो पता नहीं आगे जाके क्या करेगा तो ये एक बहुत ही अहम बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चे को तो पढ़ाने के लिए तो तालीम के लिए तो आपने सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसकी तरबियत के लिए आपने कुछ नहीं कर रहे हैं उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो ये वाक्य मैंने बताया तो अब मैं आपको और भी कुछ इस सिलसिले के मैं वाक़ात आपको बताऊंगा लेकिन अब देखें कि बच्चे की तालीम और तरबियत परवरिश करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और इसके साथ माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि वो उसकी तरबियत करें आपको देखिए कुरान से भी ये साबित है कि बच्चा जब ढाई माह बरस का हो जाता है तो उसमें शूर पैदा हो जाता है बात समझने की और लोग ये समझते हैं कि ये छोटा बच्चा है इसको तो कुछ नहीं मालूम होगा लिहाजा बातचीत में माँ बाप आपस में भी करें एहतियात से करें अपना उठना बैठना भी करें और जब वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी तरबियत करते जाएं उसकी देखभाल के साथ में जब वो पाँच साल बड़ा हो जाए तो उसको वालिद का काम है कि उसको अपने मस्जिद ले जाया करें उसको लम्हा सिखाएं उसको तरबियत में पुरानी शरीफ तो पढ़ाते हैं लेकिन उसके साथ उनकी सूर्य भी याद दिलाते हैं लेकिन उन पर अमल करने के सिलसिले में भी उनको बताना ज़रूरी है वरना ये है अब जब बच्चा स्कूल में शरीक करा देते हैं तो आजकल तो तीन साल की उम्र में भी करा देते हैं लेकिन रखा यह गया कि पाँच साल के बाद में स्कूल में शरीक करा देते हैं अब शरीक करा दिया तो आधी जिम्मेदारी तो अब माँ बाप की है कि उसके रहन सहन हर चीज़ की उसकी तबीयत करे उठने बैठ लेकिन जब वहाँ पे जाए तो उसका अच्छे से बता दिए तो उसको सिखाए डिसिप्लिन सिखाए लेकिन आजकल के बहुत बड़े बड़े आपके स्कूल मौजूद हैं वहाँ पे दुनिया के तालीम के हर तरह के इंतज़ाम हैं लेकिन तरबियत का इंतज़ाम नहीं है जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक बच्चा दो बच्चे जो है टिकटॉक के शौक में वो उसको और अच्छा दिखाने के लिए वीडियो एक साहब को गोली मार दी आप बताओ ये क्या है ये तरबियत ना करने की वजह है तो मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि बच्चा जब स्कूल जाए तो चार दिन आठ दिन जैसा भी मिले या माँ का काम है का बाप का काम है कि वो से जाए वो देखे कि वाकई में ये बच्चे वहाँ पे किसी गलत बच्चों के साथ तो नहीं है उनको किसी कटा तो उठा बैठा नहीं है क्या कर रहा है ये पूछ फिर आपके हर पंद्रह दिन में उस्ताद से भी मालूम करते रहें यह जिम्मेदार अगर आप शुरू से यह तरबियत करेंगे तो बच्चा किसी मुसीबत में खुदा न खासा किसी परेशानी में नहीं फंसेगा अगर वो फंसेगा तो वो तकलीफ में होगा तो आप भी तकलीफ में आ जाएंगे तो अपनी तकलीफ से बचने के लिए बच्चे की जो है तकलीफ का ख्याल रखें अब हम आगे इस मौजू पे बात करते हैं इस सिलसिले को हम अभी जारी रखते हैं तरबियत के सिलसिले में अब आइए साहब हमने आपको पेमेंट साइट की हम अभी हाँ बात कर रहे हैं अब इन अब अब स्टाफ सैलरी अब देखें आप स्टाफ को सैलरी दो तरह की होती है एक तो जो है ये पहले भी हम आपको वजाहत कर चुके हैं कि एक तनख्वाह जो होती है स्टाफ के जो आप दफ्तर के अंदर काम करते हैं क्लर्क है आपके सर्वे या आपके अकाउंटेंट हैं जितने भी मुलाजमीन हों उनकी तनख्वाहें एक मुकर होती हैं तो उस सिलसिले में आपको देखना है कि भाई ये दे देखना चाहिए ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि भाई आप बताएं कि इनको रखें तो इनका क्या इनका परमिशन ली गई इनकी तालीमी काबिलियत क्या है अहदे के अतबार से फिर ये देखें इनके हाजिरी रजिस्टर मंगाएं देखें कि इसमें इनके हाजिरी कितने होकर है वहाँ पर पाँच हैं वन नज़र आ रहे हैं तीन भाई दो कहाँ हैं वो देखें उनके हाजिर देखे मालूम करें छुट्टी पे गया नहीं है बाद जगह ऐसा भी होता है कि दिखाते हैं पाँच तीन के तनख्वाह पाँच की दिखाते हैं कर देते हैं तीन को ये, ये मैं ऑडिट के बारे में बता रहा हूँ सब ऐसा नहीं करते लेकिन आपको ये जहन में रखना है कि ऐसा भी हो सकता है एक चीज़ तो वो हो गई दूसरी चीज़ ये है कि आप जो वो रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड उसके बारे में बताऊं कि जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड वैसे कंपनी के भी होते हैं लेकिन जब आपको चाहिए तो उनका एक रजिस्टर अलग रखें तनख्वाहों का अलग रखें उनकी हाजिरी भी लिया करें कि वाकई में आ रहे हैं ज़मीन पे आए हैं नहीं है देखभाल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये भी देखना है वरना तो और फिर उनके बारे में भी ये है कि आप एहतियाती तौर पर उनको थाने में रिपोर्ट कराएं शनाख्ती कार्ड अपने पास लें कल को कोई बात हुई तो उसको पकड़ा जा सके क्योंकि ज़्यादातर ये बाहर से होते हैं अब एक सिक्योरिटी गार्ड का मैं बता रहा हूँ साहब ने बताया कि हमारे सिस्टर जो सिक्योरिटी गार्ड था और सामने जो है मकानात बने हुए थे वो रात में जो है एक मकान में कूद गया अब बताओ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठने को मकान में घुस गया अब वहाँ से फिर उसको लगा पकड़े तो इन सब चीज़ों का आपको रखना है कि सही काम करने के सिलसिले में यह मैंने आपको बताया है अब आ जाए इंटरनेट डेवलपमेंट के बारे में तो ये आपको बता दिया है कि ये जो हेड है वो बैलेंस शीट का हेड है उसके बारे में तफसील तो हम आपको बता चुके हैं फोटो स्टेट ये ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर का हम वो है हेड है ये किसी लाइबिलिटीज का हेड नहीं है अब आप आ जाएं वाल का ये भी मैं उसका इंटरनेट डेवलपमेंट से ताल्लुक है इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आप ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एक तो यह है कि आप ज़मीन पर के लिए ले रहे हैं और एक तो आप बिल अदा करते हैं जो बिल अदा करने वाला है वो आपको एक्सपेंडिचर का साइज है डेमोक्रेशन मतलब ज़मीन पे जो है कोई कोई सा प्लाट कहता जी मुझे दिखाओ मेरा कितना सा है कहाँ है प्लाट मेरा तो वो दिखाते हैं तो उसके डेमोक्रेशन करते हैं वो सरपंच सुपरवाइजर करता है वो इंजीनियर को भी साथ ले जाते हैं वो मार्किंग करता है उसमें कि ये आपका प्लाट है उसके भी चार्जेस लेते हैं ये चार्जेस उसको दिए जाते हैं क्योंकि मुस्तकल तो कोई नहीं रखते इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक बिल का हमने बता दिया प्रिंटर है अगर आप खरीद रहे हैं प्रिंटर आपने खरीदा है तो ये असर साइड हो गया इसलिए कि आपके चाहिए एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा बैंक चार्जेस ये भी जो है एक्सपेंडिचर के हेड हैं पीटीएस e से बिल भी हेड हैं अच्छा कंप्यूटर एक तो यह है कंप्यूटर के जो रिपेयरिंग चार्जेस हैं वो आपको इस मेंटेनेंस में आप वो उसमें दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में अच्छा मिसलिनियस एक्सपेंस मतलब ये है कि बाद ऐसे छोटे मोटे अखराज हो जाते हैं जैसा एक मरतबा किसी को खाना खिला दिया या पानी पिला दिया मेहमान आए मेहमान जा रही छोटे मोटे अखराज होते हैं अब वो, उनको जो है अलग अलग हेड लिखने के बजाय चाय का अलग उसके एक जगह उसको लिख के कहते हैं मिसलेस मुतफरिकात और उसमें वो चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें एडवर्टाइजमेंट ये भी जो है एक्सपेंडिचर का आइटम है और लोन लोन के बारे में तो हम ये बताएं कि साहब लोन अगर आपने लिया है किसी से वो भी मेंबर से सोसाइटी के तो वो लोन जब लेंगे तो उसके वापसी के सिलसिले में वो दिखाना पड़ेगा कि इस साल में आपने कितने किस्तों आपने वो किया तो यहाँ तो लोन रिफंडर दिखा दे लेकिन इसका खाता खोलना है कि कितना लोन किया था कितना आपने उसका लोन बाकी है ये उसमें ये इसका हेड है अच्छा जैसा जनरेटर है आपके गार्डनिंग साइट है ये सारे चीज़ें जो है एक्सपेंडिचर के लिए हैं पेट्रोल है अब ये है कि अगर सोसाइटी के पास कोई कार है गाड़ी है और उसको वो इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी एक लाग बुक होती है वो आपने देखना है कि भाई ये सोसाइटी के कामों के लिए है या लोग उसको बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसमें लिखा जाता है कि फलां सा फलां जगह इतना पेट्रोल उसमें वो जो डलवाते हैं उसके लिए उसमें से लिख जाती लोग तो ये देखते ही नहीं कोई भी ऑडिटर नहीं देखता है अब अगर वक्त यह है कि एक आदमी जो है अब बाहर जा रहा है बैंक में पैसे जमा कराने हैं दफ्तर जाना है यहाँ वहाँ तो उसका जो उसके पास मोटरसाइकिल है तो उसका पेट्रोल भी दिया जा सकता है ये भी आइटम आपका एक्सपेंडिचर है अब आ जाए कन्वेंस चार्जेस है वो भी उसी का हेड है विथ होल्डिंग टैक्स देखिए होल्डिंग टैक्स जो है आपका बैंक स्टेटमेंट में दिखाया जाता है कि साहब आपको इतना प्रॉफिट हुआ था उसमें जो है ये हम होल्डिंग टैक्स जो है वो काटा जाता है लेकिन इसका लोग ख्याल नहीं करता ये देखना है ये आइटम जो है कैश बुक में आपको एंट्री करनी पड़ेगी आपने अपने हाथ से पेट नहीं किया तो लेकिन बैंक ने आपके खाते से ये पैसे निकाल दिए और वो पेमेंट कर दी इसका ज़रूर ख्याल रखें एंटरटेनमेंट का भी बता दिया कि ये भी आपको सिखाया जाए अब आ जाए क्लोजिंग बैलेंस तो अब आप कैश बुक निकाल के देखेंगे सबसे आखिर में जून के तीस जून को उसके पास कितना पैसा जो है वो नकद उसके हाथ में है और कितना पैसा बैंक में है उसके पास ये चेक करना ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए और हमने रिकन्सलेशन का भी आपको बता दिया तो आज जो है हमने आपको रिसीव पेमेंट के बारे में तफसील आपको हमने बता दी अब इसके बाद में जो है हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जो हम बताएंगे देखिए इनकम के जो आपके आइटम हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए वेरिफिकेशन चार्जेस अगर आप किसी के आप फाइल चेक कर रहे हैं कि साहब ये सही है गलत है तो उसका जो आप देखेंगे अपने जो आपके पास फाइल है सोसाइटी के पास तो उसमें मिला के वो देखते हैं तो उसका जो चार्जेस हैं वो लेते हैं अच्छा मेंटेनेंस चार्जेस अब देखें यहाँ पे ये सारे तो अखराज तो हो रहे हैं तो इसके लिए एक पैसा जो है मेंटेनेंस चार्जेस मेम्बरान से लिया जाता है जिस हिसाब से भी ले लेकिन वो दिखाते हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस में हमने इतने पैसे खर्च किए उसकी तफसील आपने देखना होता है ना ऑफिस एक्सपेंसेस अब एक तो ये ये हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस भी तकरीबन वही मान हैं आपके पोजेशन आर्डर अगर आप पोजेशन आर्डर सोसाइटी दे रही है मेम्बर को तो जाहिर है कि वो आपके इंजीनियर को बुलाएंगे या सर्वेयर को बुलाएंगे वो जो देता है उसको वो देना लाजमी होता है क्योंकि आप मुस्तकिल तो होते नहीं हो सिक्योरिटी चार्जेस ये भी बता दिया कि ये पेमेंट साइट का हिस्सा है जब पैसे यहाँ पे नहीं बाद जगह ये होता है कि लोगों से पैसे मेम्बरान से नहीं लेते सोसाइटी खुद अदा करती है और बाद जगह ये होता है कि मेम्बरान से पैसे सिक्योरिटी के लिए जाते हैं और उसमें बैलेंस उसमें दिखाते हैं उसमें बैलेंस शीट में कि ये पैसा इतना लिया था इसमें अदा किया अभी इतना पैसा हमारे पास बाकी है तो ये आपको हमने बता दिया तो इनकम के जो खाने हैं उसी जो पैसा आप उसके आप वसूल कर रहे हैं इसमें आप जो है वही जैसा वेरिफिकेशन बता दें आपको उसमें वो बता दें आपको ट्रांसफर फीस है आपको पोजेशन आर्डर है ये जो जो कॉर्नर प्लाट के भी पैसे ले जो पैसा ये आप ले रहे हैं ये आपकी इनकम है इसी में से आपने खर्च करना है आप लोग जो है कास्ता अपना जमीन का पैसा अगर बचा हुआ उसमें से खर्च कर देते तरफ से तो कहा बेहिसाब खर्च करें वो तो सारा नुकसान में आ जाता है नुकसान वही होता है कि आप अपने जो पैसा आपको अखराज के लिए दफ्तर ये दिया मुकर है उसी के अंदर खर्च करना है तो ये चीज़ हमने आपको बता दी अब इसके आगे हम आपको इंशाल्लाह बैलेंस शीट पे तफसील बताएंगे ये हर ऑडिटर की जिम्मेदारी है और इसके साथ साथ जो <clears throat> सेक्रेटरी साहब हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों से वाकिफ रहें वरना चार्टेड अकाउंट अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको कोई आगे पीछे कर रहा है तो आपको तो पता नहीं चलेगा वो पता चलेगा आखिर में जाके उस वक्त तो तुम तो गाड़ी निकल जाएगी तो इसका ख्याल रखें इन ताला आ, अगली नशीत में इससे बैलेंस शीट के ऊपर हम बात करेंगे असलकम वरहमल वर्का